शिक्षक हो शुक्रिया न रहना देंगे लोग इल्जाम तुम्हें कर्म करो जीवन में ऐसे दुनिया से सम्मान तुम्हें शिक्षक हो निष्क्रिय न रहना लोग देंगे लोग इल्जाम तुम्हें कर्म करो जीवन में ऐसे दुनिया दे सम्मान तुम्हें लाल बहादुर गया बिखरी जाते है विद्या मंदिर कहते हैं भगवान तुम्हें विद्यालय है विद्या मंदिर कहते हैं भगवान तुम्हें कर्म करो जीवन में ऐसे दुनिया के सम्मान तुम्हें शिक्षक हो निष्क्रिय नयना देंगे लोग इल्जाम तुम्हें कर्म करो जीवन में ऐसे दुनिया के सम्मान तुम्हें तुम चाहो तो

देना है अंजाम तुम्हें कर्म करो जीवन में ऐसे दुनिया के सम्मान तुम्हें शिक्षक हो निशिप न रहना लोग इल्जाम तुम्हें कर्म करो जीवन में ऐसे दुनिया दे तुम्हें वीर शिवाराणा प्रताप को तुम साहस देने वाले वीर शिवाराणा प्रताप को तुम साहस देने वाले राजगुरु सुखदेव भगत सिंह सुखदेव भगत सिंह में तुमने अंकुर डाले हमें है युग के निर्माता देना है तुम्हें ये पैगाम हमें है युग के निर्माता देना है तुम्हें पैगाम करम करोगी मन में ऐसे दुनिया दे सम्मान तुम्हें शिक्षक हो निष्क्रिय न रहना दे लोग इल्जाम तुम्हें कर्म करो मन में ऐसे दुनिया दे सम्मान तुम्हें तुमसे मिलती मासी ममता तुम ही पिता से प्यारे हो तुमसे मिलती मासी ममता तुम ही पिता से प्यारे हो जिस बालक का कोई नहीं है माँ कोई नहीं है उसके तुम रखवारे हो तुम्हारे जमाना शायद उम्र तमाम तुम्हें परम करो जीवन में ऐसे दुनिया दे सम्मान तुम्हें शिक्षक हो निष्क्रिय न रहना लोग इल्जाम तुम्हें परम करो जीवन में ऐसे दुनिया दे सम्मान तुम्हें कर्म करो जीवन में ऐसे दुनिया दे सम्मान